Hola, ¿cómo están? Somos nuevamente el equipo de Bitcoin Cash en las calles, enseñándole a las personas acerca de Bitcoin Cash y de cómo tener su billetera de Bitcoin Cash para realizar transacciones, porque Bitcoin Cash es dinero digital. El día de hoy me cuento aquí con mi amiga. Hola, mi nombre es Rosdiet Acosta, soy de Cumaná. Qué bueno, Rosdiet. Bueno, ya Rosiet descargó previamente su billetera y bueno, le voy a enseñar algunos, casos, algunos pasos, algunos tips para que ella pueda aprender a utilizar su billetera. Vamos a irnos a la parte inferior derecha en ajustes, allí, y vamos a seleccionar mi billetera BCH, espera un momento, voltea tu teléfono hacia ti, seleccionas mi billetera BCH. Ahí tienes 12 palabras, ¿verdad, Rosdiak? Sí. Esas 12 palabras representan tu frase de recuperación. Pero no solo esto, representan la seguridad total y absoluta de tu billetera. Si en algún momento se pierde tu teléfono o se daña, tú en otro dispositivo puedes recuperar tu billetera inicial principal con esta frase de recuperación. Lo otro es que esta, esta frase de recuperación no la puedes compartir con nadie porque cualquier persona que tenga tu frase de recuperación puede tener acceso a tu información y fondos. Eso lo tienes claro, ¿no? Perfecto. Es importante, esto es un paso de seguridad muy importante. Vamos a suponer que perdiste tu teléfono el día de hoy. Vamos a enseñarte cómo puedes recuperar tu billetera. Le vas a dar a la opción de la casita, ya abajo. Le vas a dar a, eh, sube un poco, añadir slash importar debajo de recibir. Si se trata de recuperar una antigua billetera, ¿cuál de las dos opciones crees tú que deberías seleccionar? ¿Agregar nueva billetera o importar cartera? Importar cartera. Así es, muy bien, le das a importar cartera. Le vamos a dar allá arriba la opción, aquí arriba. Ajá, le vas a dar BCH, BCH, muy bien. Fíjate que acá te dice, introduzca su frase de recuperación de 12 palabras. Fíjate, no me dice dos ni tres, me dice 12 palabras. De esa manera es como podemos restaurar una antigua billetera, ¿ok? Perfecto. Ahora vamos a pasar a la parte práctica, recibir y enviar Bitcoin Cash. Bueno, Rosie, como te dije que Bitcoin Cash es dinero digital, pues ya vas a ver que con él se puede transar de manera sencilla, de manera rápida y de manera privada. Le vamos a dar la opción de recibir. Ves que tienes un código QR, ese código QR te permite recibir pagos de manera presencial como lo vamos a hacer el día de hoy. Yo voy a seleccionar acá en mi billetera, escanear un código QR. Y voy a dar, Fíjate, voy a deslizar hacia la derecha para hacer envío. Allí se envió. Le vas a dar hacia atrás, aquí arriba en la X. Sube. Y fíjate que ya recibiste la transacción. Eso fue en menos de 5 segundos. Fue automáticamente que recibiste la transacción del dinero que te estuve enviando. Este dinero lo puedes utilizar incluso en nuestros comercios aliados para comprar cualquier producto y servicio. Es muy fácil, de la misma manera como lo hice hoy, tú te vas a meter en la opción de enviar. Okay, Vas a seleccionar BCH. Le vas a dar la opción de escanear un código QR y en el establecimiento vas a encontrar una calcomanía que va a decir Bitcoin Cash Latam y va a tener un código QR y ese código QR tú lo vas a escanear y vas a poner el monto del producto o servicio que estás comprando. Le vas a dar a la derecha y eso se va a hacer efectivo de manera inmediata. No solo puedes recibir pagos de manera presencial como lo hiciste el día de hoy, sino también a través de otras fronteras. Si tienes personas en otros países que manejan Bitcoin Cash, y están interesados en hacerte envío de algún monto, tú les puedes enviar, nos vamos a meter otra vez en recibir, esta dirección de wallet que está justo debajo de tu código QR. Esa dirección de wallet le permite a las personas, sin necesidad de ningún otro dato, hacerte envío de Bitcoin Cash directamente a tu wallet. ¿Qué te pareció? Súper. Es más, creo que todos los negocios deberían tener esto porque es súper rápido, accesible y sorprendente. Escucharon, ¿no? Para los comerciantes que aún no aceptan Bitcoin Cash como forma de pago, esta es una increíble manera de aumentar su segmentación de clientes y de poder recibir pagos de manera rápida, segura, con comisiones muy bajas y desde cualquier parte del mundo como pago de remesas, pago de productos que hagan algunas familias en otros países que se los quieran enviar a sus familiares aquí en Venezuela. Son mil y unas oportunidades que tenemos con Bitcoin Cash.